Enw fi yw Gwyn Davies. Dwi'n um, neud siop cigydd yn Llangollen. Um, mae di newid yn arw. Y problem sydd gyda ni ydy'r genhed, mae'r genhedlaeth yn newid yn dod i Mae'r bobl ifanc dyn nhw'n nhw'n siopa fel oedd e- fel, fel oedd nhw estalwm na chden. Mae nhw gyd yn mynd i'r harchnachnodau neu online shopping, be maen nhw'n galw nhw. Wel, mae Llangollen yn le prysur. Mae um, lot o bobl diat yn hel yma trwy'r flwyddyn, a dim, dim mae'r ma, ma nhw'n brysur trwy'r flwyddyn yma o, o wylig o'r mis Ion nawr i'r reit trwad at y rhagfyr. I gynnu chi, mae hyn yn dod â gwario pres yn dydyn, mae'r gacw, so mae'n un help. Gweithio'n galed dwi'n meddwl, a gweithio lot o oriau, a, a prynu'r defnydd gorau, cu gorau fedrwn ni i'r cwsmeriad. A hefyd, yn ni'n ffodus iawn, dyn ni'n siarad Cymraeg yma. Mae hynny bod yn dipyn y bach o hwb, dwi'n meddwl, cos i ti'n cael y pobl i fewn, a mae'n chi fel o Mr Hughes yma, mae o'n siarad Cymraeg, a mae'n dipyn gofad dod i fewn yn siarad Cymraeg. Wel, mae'n hapus ofnadwy i ennill y wobr, cos o'n i'n, pan gathon ni'r llathyr bach trwy'r post, a fi'n dweud, wow, pwy sydd bod chwarae tricks eto? A wedyn, so, diolch i'r bwbynnau ar un, wedyn ni, nenwn ni ymlaen, Dwi'm yn gwybod iawn pwy dyn ni'n mynd, dwi'n ddim yn siŵr iawn pwy ydi o, ond mae gennau i'w idea. <laughs> a dyn mae hynny diolch i'r staff, i'r teulu, a cwsmeriad i gyd sydd wedi rhoi'r nenwyr ar yr be, be galw'n yn computer yma'n de.